Prinit, actually, criniticize ako nung pinost ko yun. Tapos tumigil muna ako. Marami pa dong tarpulin. Ano lang naman yun eh, 40 pesos per square foot. Ayan, firmly rooted in Christ. The storm, okay. Ang sa Diyos tayo, sinong head of the church? Ang Diyos, di ba? Sa, sa Diyos tayo, si Jesus Christ tayo ang, pag, ang pag-asa natin. Molded by the Holy Spirit. Ayan, kinukonsensya tayo ng banal na Espiritu na ibalik yung ating ninakaw sa Jollibee. The necessary, necessity of Bible study. Yan, kailangan natin, pag mag-login lang kayo sa IOLIS, may Bible verse doon. Kaya may Bible verse dun lagi. Kasi sabi sa last day events, kailangan daw natin ng Bible. Ayan. Committing scripture in memory. Okay. Ano pang nandito? Revelation 14. Educate mind to believe God's word. Alam niyo ang salita ng Diyos, napakagaling. Kahit hindi totoo, nagiging totoo. Sabi ng Diyos, let there be light. Magkakaroon niya ng ilaw. Oh? Let there be trees. Magkakaroon niya ng ano. So, ganyan ka kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Pag gusto ng Panginoon, ikaw bumait. Sabihin, Lord, help me to be good. Babait ka talaga. Kasi wala tayong choice. Susunod tayo sa Panginoon. Preparation for future trials. Bakit ngayon minsan nagiiyak tayo? Dahil nasaktan tayo. Kasi may mas malaki pang trial. O, di ba? Yan. Minsan iniisip ko nung bata, o bakit lagi akong pinapayak ng mga klase ko? Pero ngayon ko lang na-realize, kung hindi pala ako tumibay doon sa mga pagbubuli sa akin. O, di ba? Kasama yan sa buhay. Preparation for future trials. Control the moral powers. And then the example of Enoch. Yan si Enoch walked with God. And then remember his God's past blessing, a time for serious reflection, living with reference for the judgment day. Re, ayan. Ano pa pong nandito? Lifestyle and activities. Nandito tayo siguro magtatapos. Anong oras na ba? Hindi ko nakikita yung oras. Ah, kalahati pa lang. Kasi sabi di ba, dito, lifestyle, ano, ganyan, ganyan yung gagawin ng mga naghihintay sa Diyos. Oh, alam niyo ba ang Sabat ay hindi niyo panahon niya? It is God's time. Six days a week kayo magano magproblema uh, ng mga problema niyo. But the seventh day is the Lord's. Okay. Hindi yan sa inyo. Kaya wag kayo magnanakaw. Do not steal God's time. Oh. Dito lang kayo hanggang lumubog yung araw. Lifestyle and activities of the remnant, a spirit of service and self-sacrifice. Di ba? Minsan marami akong problema, sir. Hindi ko masolve yung mga problema ko hanggang nag-give up na ako sa mga problema ko. Ang isolve ko na lang yung problema ng iba, mas madali pang isolve. Pag hindi mo na-solve, hindi ka mag-prostrate kasi hindi mo naman problema yun. <laughs> Sa kanila naman problema yun. Pag na-solve mo, masaya ka kasi natulungan mo yung iba. Eh, ganun na lang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko naman masolve yung, yung mga hindi ma-solve. Huwag na rin yung problema. Hindi nga naman masolve. Ba't mo pa po problema problemahin? Hindi mo naman ma-solve. Pag na-solve mo, this good. Yung problema ng iba, nasa-solve ko ah, hindi, yun na lang problema nila ang solvin ko para may pakinabang yung aking buhay <laughs> dito sa mundo. And na nakalimutan ko na yung mga problema ko nung sinusolve ko yung mga problema ng iba. Mas masaya pala yun, sir, kaysa tumutok ka ng tumukutok sa mga problema. No? Sabi ni Ellen White, pag tinututukan mo lagi yung sarili mo, mas lalo kang madidepress kasi wala naman talagang maganda sa ating sarili. Puro kalokohan. Pero pag tumutulong tayo sa iba, sinusolve ng Diyos yung ating problema. Actually, pag nag-join ka sa Voice of Youth, mga pastor, at saka kayo nag-preach, at saka nagkasakit yung iyong pamilya, sabi ni Ellen White, huwag kang uuwi. Mag-preach ka lang. Kasi pag umuwi ka, ikaw yung nag-nurse doon. Pag nag-preach ka lang, yung mga angel, mas marami pang magagawa doon. Pag pinuntahan nila yung may sakit ng kamag-anak, dinidistract ka lang ni Satanas. O, oh, di ba? Kaya, it is more fun in ministry. Amen? A spirit of self-service and self-sacrifice. Kahit hindi tayo binabayaran, gawa ng gawa. Kahit nasisira yung ating, yung sasakyan ko, yan o, oh, makintab pa yan. Wala pala dyan. Andun pala, noong unang panahon, makintab pa yan. Tapos, yung mga bata, nakita na nila maalikabok. Tulong tayo, palinilinisin natin. Pagbalik ko dun, nilinis nga nila. Pero ang pinanglinis, sir, yung bunot ng ano, parang lampaso ba? Yung mga tinapon na lampaso. Kasi yung lampaso, pag maganda pa yan, hindi tumatama yung bao sa floor. Pag hindi na maganda, tumatama na. Ay, yung tinapon na. Yung lampaso na hindi na maganda, ang pinangkuskus dun sa van. <laughs> so, pagbalik ko, dami ng paganyan-ganyan. Okay lang yan. Kasi at least sa gawain, nagasgasan. Oh, di ba? Kaysa naman nabangga, mo, oh, may gumagawa ka ng kalukuhan, tapos dun ka pa nabangga. Oh, <clears throat> Occupy till I come. Kailangan tayo may gagawin. Hindi tayo matulog lang ng tulog. <laughs> Pag Sabado ng hapon. Pero alam ko, pagod naman kayo kasi <laughs> rest day nga eh. rest nga eh, rest. Okay. Oh, idle contemplation, living in religious dream. Okay. Kasi mga kapatid, limited ang ating oras dito. Mamamatay din, makuk makukubid. Kung hindi ka makubid-19, baka makubid-20 ka. <laughs> Mamamatay din tayo balang araw. Kaya lahat ng pwede natin gawin, gawin na natin. Crowd all the good works you can possibly can in this life. Kasi, anong gagawin natin sa langit? For I behold, and I come quickly, Revelation 22.12, and my reward is with me to give according to every man as his works shall be. Hindi tayo maliligtas ng ating good works. Pero pag nagliligtas tayo, yung reward natin ay according sa mga ginawa natin. O, sinong gustong malaking bahay sa langit? O, wag kayo matulog pag Sabado ng hapon, mag-ministry kayo. Para mas malaki yung iyong palasyo sa langit. As if each day might be our last. Ayan. Conscientious Sabbath observance. Naku! Oh, conscientious Sabbath observance. Ibig sabihin sa Facebook, huwag mong titingnan yung mga hindi pang Sabado doon. Bawal pindutin yung like at saka comment pag Sabado. Oh, kaninang umaga. Sabi ko, we will look into it after the Sabbath. Tapos pinaste ko yung URL ng Sabbath sermon ni Mark Finley. Okay, di ba? Ayan. Yan daw ay karakteristik ng ano. Alam niyo mga kapatid, sa huling panahon, <laughs> may isa lang pagsubok. Ano yun? Oh, nahimik na tuloy kayo. <laughs> Sabbath observance. Oh, Conscientious Sabbath observance. Ako, ang daming katamaan dito. Pero kailangan natin sabihin to. <laughs> kailangan ko kayong tulungan, mga kapatid, kung paano mga, mga, mga mangilin ng Sabbath. Kaya, may mabilis lang ako dito. May ipapakita ako sa inyo. <laughs> Hindi para i-condemn kayo, kundi para kayo matulungan Oh, paano ba ito? Key presentation view. I don't know how. Paano makaiwas sa pagluto pag sabat? Ayan. Anong gusto niyo malaman? Bakit bawal o paano makaiwas? Ay, marunong na kayo umiwas. Gusto niyo lang malaman kung bakit bawal. Okay. Kasi yung ibang church, gusto nila malaman paano makaiwas. Alam nilang bawal. Nadidiguilty sila pag nilagay ko na yung topic sa screen. Nakikita ko sa mga mata nila, oh, mga anak ng Diyos gustong sumunod, pero hindi nila alam kung paano hindi mapapanis yung kanilang ulam. So, ayaw nilang malaman yung katotohanan. Gusto nilang malaman yung example. Ano yung gusto niyong mauna? Yung theology, bakit bawal o paano makakaiwas? Bakit bawal? Oh, sige. Ah, bakit bawal? Sige, babalik tayo doon. Ipindutin ko tong home. At saka, saan nyo gusto makita? Bible, A.G. Bible. Very good. Ayan, Exodus 16.23. By the way, to the law and to the testimony, according. May marinig kayo mga PhD at saka mga layman nagsabi, pwede yan. Pero hana, itong sa Bible ang, hindi ko sinasabing mali sila, sinasabi ko ito yung tama. <laughs> Huwag nilang kontrahin yung Bible kasi wala tayong mapapala. Kahit na ako may limang PhD sa theology, pag, nag, pag ang Bible at ang SOP ay nag-align, hindi ko yan makontra. Mamatay ako. Pero ang katotohanan, ganyan pa rin yan. Anong nasa kalagay sa Bible? This is what the Lord said. Tomorrow is a Sabbath, rest, holy Sabbath. A holy Sabbath to the Lord. Bake. Ano yung bake? Yung... Eh, ano yung boil? So, pwede tayo mag-fry. Ba't kayo tumatawa? Ha? And lay up for yourselves. Ano yung lay up for yourselves? Ano to? Left, leftover to, di ba? So ang kakainin ng mga Sabbath keepers sa Sabado ay leftover. Cute matawa. Yan ang nakasulat. Yung mga hindi dyan na sumunod, di makarating sa, ka, sa ano. O, oh, yan ang nakasulat. Okay? Bakit napakahirap? Alam nyo, Niligtas na tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng kagandahan, ng talino at saka katawan at saka pag nagsugatan tayo, gumagaling ating sugat, binigyan na tayo ng scholarship at saka ng trabaho. Pero ito lang napaka, alam nyo, sinagip na yung mga Israelites sa ano, 300 years ba yun sir na slavery sa Egypt. Ito lang ang kailangan yung sundan. Huwag lang kayo magluto pag sabat. Hindi, pa rin na naman sunod. Isa-isa lang. yan. Eh. Ito lang actually, may tip ako sa inyo Sundan nyo lang ito. Lahat ng panalangin nyo masasagot. Eh, hindi Yung mga mabuti para sa inyo, siyempre pag nanalangin kayo ng panalangin na hindi mabuti sa inyo, <laughs> hindi sagutin ng Panginoon. Pero, pag tingnan mo sa Bible, sa 1 John, alam mo, actually, nung nandito si Pastor Don, sabi niya sa akin, <clears throat> tinutulungan ko siya, di ba kasama ko siya dito lagi. Nag-drive ko siya kasi matanda na siya, nahihirapan siya maglakad. Sabi niya, how is your walk with uh, Jesus? Sabi ko, Pastor, you know, I don't know. Sabi ko, ah, because Jesus, I really don't know Jesus. Sabi ko, I know the Holy Spirit. He is my friend. He rebukes me. I talk to him. He talks to me. He tells me what to preach in the sermon, in chrysanthemum, etc. And then he teaches me what to do, how to solve problems. But Jesus, I know he's in the Bible. I know God, God is one. God the Father, I don't know very much. But the Holy Spirit is my close friend. Sabi ko. uh, what, what can you say? Sabi niya, Jesus is the, ano, sabi niya sa akin, Jesus is the star. So, ko, saan kaya sa Bible yung star? Oh, siguro star. Pero relationship kasi yung tinatanong niya eh. So nananalangin ako, nung nandito siya, ilang linggo ako nananalangin. Buti na lang, yan buwan din siya nandito. Kung paano ko masasagot yung tanong niya, how is your relationship with Jesus? So naghanap ako sa Bible, nakita ko yung 1 John 2. Sabi din doon, herein you, you know that you know Him, if you keep His commandments. Ah, sabi ko, <laughs> hindi ako nagluluto pag Sabat, kilala ko si Jesus. Ah. Tapos ah, sabi, may mga ba dyan nagsasabi, okay, wag na natin i-criticize. Baka hindi lang nila alam, no? So, pag nagkikip kayo ng commandments ng Diyos, yun daw yung, ito objective measurement ha, hindi yung, hmm, feel ko malapit ako sa Diyos. Ito, kung ma-measure mo talaga yung objective. Alam mo yung objective? Yung pwede mong mabilang, kung nag-keep ka ng commandments, ganun mo daw masasabi, nakilala mo ang Diyos. Yung pwede mong titigan ang Diyos na <laughs> ginawa ko yung inutos nyo. Di ba? Ganun yun. Objective. Hindi yung emotional o kaya kung ano man. Nasa Bible, if you keep His commandments, herein do we know that we know Him if we keep His commandments. So, yan. Huwag mag-bake at huwag mag-boil. Leftover lang ang kainin. <laughs> ano pang gusto niyo malaman? E.G. White naman. Ayan, napakasakit nito. Those who neglect to prepare. Ah, ang technique pala ay mag-prepare. Pag hindi ka makaprepare, mag-ano ka, transgress. Kaya magutom. No? To prepare food for the Sabbath on the sixth day, who cook food upon the Sabbath, hindi ko kayo kinukundem ha, tinuturoan ko lang kayo paano kaiwas. Kaya lang ito kasi yung tinanong niyo eh. Violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Oh. Ito yung, ito dito ako tinamaan. Alam ko na to. Pero nung nabasa ko to nung last week, <laughs> nalungkot ako. Basahin niyo, Tingnan niyo kung bakit ako nalungkot. Kasi tinamaan ako. They will, in the fear of God, who gave His law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the sixth day. So ang kakainin ko lang daw, yung na-prepare na before ng Sabbath. Kahit na hindi ganoon kasarap, sabi ko, hindi lang pala yung pagluluto ang problema, pati yung pagkain. Kung alam mong kinain, niluto nung Sabado, tapos kinain mo, ibig sabihin, mas mahalaga sa'yo yung pagkain mo kaysa sa Diyos. Hindi ka daw nag-fear ng God, oh. Wala ka daw fear sa Diyos. <clears throat> Kaya nung natama, natamaan ako, sabi ko, yung kinain ko last Sabat, hindi ko naman niluto yun, pinilit lang nila ako kumain. Pero, tinamaan ako dito. Hindi, ibig sabihin, hindi ako natatakot sa Diyos. Oh? Hey, ako naman yung matamaan dyan, hindi naman kayo. Kaya sinasabi ko lang. Okay. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. Okay. Okay. The Sabbath is not uh, to be given to the repairing or garments. Yan. Kaya hindi ako nagpa-plancha pag Sabado. Buti na lang, hindi naman halata. <laughs> Meron, uh, okay or of seeking pleasure. Alam niyo ba itong seeking seeking pleasure? 'Di ba sabi sa Bible, you count the Sabbath as a as a ano 'yan? Uh, it should be a delight, 'di ba? Make the Sabbath as a delight. Pero sabi dito, wag daw pleasure seeking. Bakit ganun? Actually, yung verse na you should keep the you call the Sabbath, sir, hindi keep. Call the Sabbath a delight. Hindi yun make the Sabbath a delight. Call it. Delight na talaga yung Sabbath tawagin lang natin na delighting Sabbath. On that same verse, nakasulat sa Bible, Do not seek your own pleasure, do not go your own way, do not talk your own words. Pero call your kinasabat a delight. Same verse. Tatlong beses sinabi, huwag kayong gagawa ng sarili niyong mga pleasure. But you should call the Sabbath a delight. Hindi make the Sabbath a delight. So, maganda na talaga yung Sabbath. Hindi natin kailangan lagyan ng mga clown. <laughs> okay. Natamaan na kayo masyado. Yung kasi tinanong nyo eh. Cooking on the Sabbath should be avoided. But it is not necessary to eat cold food. Oh, pwede magpainit. Pinipicturan nyo? In cold weather, the food prepared the day before should be eaten. Okay, alam niyo maraming nagsabi, ah, pwede magpainit. Ba't hindi pwede magluto? Oh, di ba? Alam niyo ang difference ng painit sa luto? Yung isa bawal, yung isa pwede. <laughs> Kaya yung rice cooker ko, sir, pag Sabado, hindi ko pinipindot keep warm lang. Kasi pwede magpainit. <laughs> Ayan, di ba yung rice cooker? Pag hindi mo pinindot, naka-keep warm. Pag pinindot mo, cook na yun. So, hindi ko pinipindot, sir, yung rice cooker. Mas simple lang naman. Alam nyo, ang simple-simple ng utos ng Diyos. Bakit hindi natin masundan? Bibigyan na nga tayo ng, ano, ng magpakailanman sa langit at saka forevermore pa. Yun lang, huwag pindutin yung cook ng microwave. <laughs> Parang nandun sa gitna ng hardin ng Eden, napakaraming ibang prutas. Huwag kang lumapit at huwag mong puntahan. Pinuntahan pa rin, no? Ang kulit talaga ng mga taga-earth. Pero problema mga kapatid, sabi nila, pwede naman magpainit, ba't di pwede magluto? Eh kasi ang nakasulat doon, basahin mo kasi yung buong sentence. The, the, the, ang pinapainit mo, yung niluto kahapon. Prepared the day before. Bakit ka magpainit ngayon kung bagong luto naman ngayon, di ba? Di ba, sir? Papainit mo pa ba yung niluto mo ngayon lang? Mainit na ngayon. Ang pinapainit, the, the, the, the food prepared the day before. Yung kahapon pa niluto, ipapainit mo. Minsan kasi hindi nababasa ito eh, di ba? Ang nababasa mo lang, pwede, pwede. Yung pala, hindi mo kinuha yung buong context. Kaya lang, may mga theologian at mga layman at kung sino-sino pang nagbabasa ng Bible na binabaliktad nila yung ibig sabihin sa Bible. Oh, sabi rin ni Ellen White yan, There is a way of quoting scriptures. The words that Christ considered so much consequence that death, penalty, that death was the penalty of the transgression. So as to pervert it, death penalty na yan. Ang death penalty lang, yung mga super serious na crime. Ang Sabbath o break, ang pag-break ng Sabbath ay death penalty. Kaya lang binabaliktad ng ibang teologian. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ni Ellen White, may mga ganyan daw ng mga tao. Noon, Siguro meron pa rin ngayon. Baka, pero, baka hindi lang nila nabasa lahat. Ayan po. So, hindi mababaliktad yung thus saith the Lord na yan. Okay? Makaka-encounter kayo ng mga ganyan. Pero i-educate. Ang solusyon ay education. Ito pa po. Huwag natin speak not lightly. Alam niyo ibig sabihin ng light? Marami. Ilaw, magaan, hindi seryoso. Ayan. Pero ito, hindi seryoso ito. Speak not lightly of the restrictions placed upon the Israelite and Israelite cooking of manna. Yan. Friday, lahat ng cooking should be done. It is not a day. Okay, same thing. Hindi iniinterpret ng ibang tao kung anong gagawin. Nakasulat kasi, Thus saith the Lord. It is not left for any man or woman to venture to disregard one requirement of God. Ayan. Merong mga lalabas siguro dito sa church natin na pinabaliktad yung alam niyo for perverse, may sinabi ang Diyos, binabaliktad mo. Perverse, bin, binabaliktad mo. Sinasabi naman hindi bawal yung bawal. Of your own selves shall men rise, speaking of perverse things. Ayan. Ano pong nandyan? Sabi dito, yung hindi daw nakakaintindi ng Daniel and Revelation ay hindi rin nangingilin ng commandments. Oh, So hindi natin masasabi na naintindihan kung hindi niya ng revelation kung hindi tayo nagkikip ng commandments. Okay. Bakit maraming debate dito? Huh? Maraming nagpe-persecute sa akin kasi sinasama ko to sa sermon ko. Pero mabuti na sa Bible. God means that testing truth shall be brought to the front to, to become the subject of examination and discussion, even though it is true contempt placed upon it. O, di ba? Maraming nag-make fun sa akin sa Facebook. Bakit ako ang favorite Topic ko daw ay Sabbath cooking. <laughs> Pero, may purpose yan. Natutuwa ako. Kasi yung minds of people must be agitated. Ito ang napakaganda. Every controversy, every reproach, every slander, kahit sinisiraan nila yung nangangaral niyan, will be God's means of provoking inquiry and awaking minds that otherwise would slumber. Okay. <clears throat> pag nagbibiyahe tayo, kahit malamig yung pagkain, okay lang naman. Bakit pag Friday mahirap? Ayan. O anong nakasulat sa Adventist.org? Official statements, the buying and preparation of food, the readying of clothes will be completed before sundown Friday. O kaya bawal na ang magpa-deliver <laughs> pag Sabado. Adventist Biblical Research, same thing. Docs, document archives, same thing. Anong nasasabi sa fundamental beliefs? Nakita niyo itong book na to? At saka ito? At saka ito, akala ko yung dito lang yung meron kasi hindi ko nakita dun. Pero nung binasa ko ulit, pareho lang pala nakasulat. Yung mga nagluluto, lutuin niya para makasimba kayo ng maayos. Okay. Anong sabi ng 2017 sa Adventist Review? Ayaw daw magpabinyag ng asawang lalaki, sir. Kasi yung mga Adventist daw, ayaw, ayaw niya magpabinyag sa Adventist kasi ayaw niyang kumain ng bahaw. Sabi ko, sa Adventist Review pala, alam din nila na bahaw o kinakain ng mga Adventist. Huh? Kaya daw ayaw magpabinyag yung asawa niya kasi ayaw daw niyang kumain ng bahaw. Huh? Pero, nadaan sa panalangin, nagpabinyag na rin yun. Adventist na yung asawa nitong babae na hindi niya pala makita. Ano pa po? Nakasulat dyan. Ayan, yung kanyang testimony noong 2017. Anong sabi sa Tagalog? Akala ko yung mga Pilipino, sir, hindi, ito tinuro sa atin kaya hindi natin alam. Pero nakita ko, naalala ko yung lulo ko daw, sabi nung auntie ko, yung lulo mo, stricto dyan. Sabi ko, ganun ba? Bakit yung mga auntie ko at yung nanay ko nakalimutan? Hindi ko alam kung bakit. Siguro kaya yung unang salita ng fourth commandment ay, anong unang salita? Remember? Kasi alam ng Diyos, makalimutan ng mga taga... Uh -huh. Taga ano, Earth. Sabi sa Tagalog mga kapatid, ito galing NPUC, publication noong 1968. Alam niyo mga kapatid, nung sinubukan, nung sinumalan ko tong i-share, mas dumami yung katotohanan na kukolekta ko. Hindi ko hinahanap, sir. Pero dumarating na lang. Pipicturan ko, dagdag sa reference, dagdag sa reference, dagdag. Ang aking observation ay ibinabalik ng Diyos ang katotohanan sa kanyang church. Hmm? Mahirap itong isermon kasi malaking pagsubok ang pagkain mahirap i-overcome. Pinakamahirap overcome pagkain. Sabat, pinakamalaking pagsubok. Pag pinagcombine mo yung pagkain tsaka sabat, sabat cooking. Napakahirap. Pag may restaurant ka pang bukas pag Sabado, naku, may pera pa. Pero ang sabi sa Tagalog document ng NTUC, dapat tingnan ng ina na ang pagkain ay handa na sa paghahanda sa Sabado. Yung document ay noong 1968 o bago pa pinanganak yung mga tayo, nandiyan na yan. Ayan yung book na natagpuan ko pagpunta ko sa church sa doon, sa may Patangas. Sabi sa CLC Bible, anong tagubilin? Napakalinaw pala. Okay, yan ang sinasabi. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat, lutuin ninyo ang inyong lulutuin, pakuluan ninyo ang inyong papakuluan, at lahat ng labis ay tago ninyo iyong ititira hanggang sa kinabukasan. O, di ba ito yung binibigyan nating Bible sa mga bagong binyag? Anong sabi sa Amazing Facts? Oh. Sabi diyan, ayun, the Sabbath is not given for the preparing of garments, the cooking of food. Okay, yan yun. Same. They are just quoting from Child Guidance, page 528. Okay. Anong gusto naman malaman? Paano makaiwas? Gusto niyong malaman o alam niyo na? Paano makaiwas? Oh. Sabi sa UNCLUB, nagluluto sila ng mga pagkain na hindi madaling mapanis, meron palang pagkain na madaling mapanis. Pag mayroong kamatis. Ano pa? Yung sabaw? Okay. Pag fried, ilang araw bago masira? Five days? So, pwede ka magluto ng Tuesday. <laughs> May, madali lang pala, kayang-kaya pala ng mga taga-Crescentio. Five days? Grabe. Pwedeng itindi sa store yan ah. Yun pala, yung UNCLAB president kasi, nag-speaker siya sa ano, 2014, uh, ah, eh, ano SSO? Student Services Conference. Sabi niya, in our university, we cook the food before the, uh, we cook the bayan, before the Sabbath, before the sunset. Sabi ko, alam pala ng mga taga-Indo. Ba't hindi natin alam? Sabi ng isang eh, African na, na, na missionary sa Thailand, what is the problem of you Asians? Why can't your rice be cooked before the Sabbath? Sabi ko, alam nung African na nag-missionary sa Thailand. Bakit tayong Pilipino hindi natin alam? So, na-meet ko pagka one year, na-meet ko yung UNCLAB president dito sa ano, sa, eh, sa theological, as ano, Scholars Conference, sir, doon sa may CUM. Nakita ko, uy, ayun yung taga-UNCLAB na president. Nilipat akong table. Sir, sabi ko, how do you avoid uh, cooking food on the Sabbath? Sabi niya, no, we cook food. No, I heard you in Ayas. Oh, you were there. Oh, this is how we do only the variant. How, how do you use refrigerator? No, we don't have refrigerator. How do you make the food not spoil? We have a Sabbath menu. What is Sabbath menu, sir? The menu that doesn't spoil easily. Ah, so did you force them to stop cooking? No. Who forced them? The finance. Sabi ko, really? Yo, akala ko siya. Kasi siya president, siya yung may theology degree. Doctor sa theology. degree. Pinagmamalaki niya lang. Why? because we use the cafeteria as a church. If you cook on Sabbath, they will be distracted. Oh, pwede naman pala. Kahit iba yung purpose. Anyway, nakakatulong yung mga example na yan kahit hindi perfect. Di ba? Sa pagtutulong. Sabi ni Pastor and Mrs. Mambu. Ayan. Wala daw silang ref. Magdodonate na sana ako ng maraming ref para sa kaligtasan ng mga tao. Hindi naman pala kailangan ng ref. Kailangan lang palitan yung menu. Di ba, sir? Yan. Sabi ni Sir Pastor Hutman Sinaga. Mga kapatid, 2014, aksidente akong pinasama ni Sir Paes sa Student Services Conference. Sabi niya, Win, sakay ka. Sabi ko, bakit sir? Basta may conference tayo, sumakay naman ako. Kasi siguro yung ginagawa ko para sa students din. Yun, narinig ko yun kay, ano, kay Pastor Sinaga. The very same year, after several months, narinig ko rin ay, kay Pastor Mambu. Mga leader na natin yan. Itong kay SSD Associate Ministerial Secretary, narinig ko rin sabi niya sa kanyang out of worship message. Yung cooking on Sabbath, sabi ko, dati sa mga offshoot ko lang ito narinig saka sa mga makukulit. Ngayon sa mga leader na ng church, hindi kaya talagang binabalik ng Diyos ang katotohanan dahil nahuli na ang panahon. Tapos sabi nung asawa ni, Mampa, ni, ni Sir Paes, ni Ma'am Paes, Win, alam mo ba? Kasi nakikita niya yung post ko sa internet. Alam mo ba, si Ma'am Bla, yung, yung teacher, nagpatron siya, no, after retire niya, nagmatron siya sa ibang school. Nag, naluluto nila yung, sabi ko, ano ginagawa ma'am? Nilalagyan nila sa ilalim ng lupa. Oh, Lalagay lang pala sa ilalim ng lupa. Kahit pala walang ref. Hindi ko alam kung paano nila ginawa. Pero ito naman, si Bender. Ito, kadibate ko lagi sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Nakalimutan ko na. Pero lagi kong kadibate sa Facebook yan. Nung siya ang mag-sabbat school lesson pagka, before ako mag-sermon, pinagmamalaki niya yung magulang, yung lolo daw niya, marunong umaboyd ng ano. Sabi ko ba, kaya pala sir, eh, hindi talaga tayo magkadibate, hindi tayo magkakalaban. Ang kalaban natin ay kasananan. O, di ba? Tayo, we wrestle not with flesh and blood. Okay, sa bahay namin, oh, yung app, di ba? Oh, itong dalawa tumira sa bahay namin. Totoo ba yan? Oh, nagluluto sa si mami ko ng ano. Hindi ko siya hindi ko siya sinaway. Kasi sabi sa Bible, rebuke not an elder. Pero pinapanood niya yung video ko. <laughs> Kaya bumalik na siya sa pagluluto ng lahat ng pagkain namin nila before ng Sabat. Oh. Kasi yung lolo pala namin, ganun yung implementation noon. Yung lolo ko ay hindi offshoot ha. Ano yun? Silduhan yun ng North Philippine Union Mission. Sabi naman nung isang cafeteria sa isang secret na Adventist institution, kaya namin yan, basta may ref. Pero narinig ko dun sa UNCLAB, hindi naman pala kailangan ng ref. So hindi ko na lang nag-donate ng malaking ref. <laughs> Pero kung kailangan talaga ng ref, oh, bili tayong malaking ref. Sabi naman sa light, oh, maraming, maraming example mga kapatid. Napakahirap nitong katotohanan na ito, pero pag sinesermon ko, palagi ko hindi na ako ma-invite ulit o batuhin nila ako ng kamatis. Pero mas maraming nagbibigay ng testimony. Alam niyo ito, atheist ito. Atheist ito. Sabi niya, madali lang yan, fasting lang. <laughs> Nakatipid na kayo sa pagkain, hindi kayo magugas ng pinggan, o hindi pa kayo maggising ng maaga. O, di ba? Pag linggo nga, hindi rin kayo nakain. Ba't pag Sabado, gusto niyo kumain na marami? Ah, ano yan, atheist yan, no? si, si Jerry Tulod. Sabi niya, madali lang yan, mag-fasting lang. Minsan naman, sinubukan ko. Hindi dahil sabi ni Sir Jerry Tulod. Kasi nakita ko yung mga iba kong pinagdadrive sa ministry. Hindi kumakain. Sabi, ba't di kayo kumakain ng Sabado? Sir, kasi ano, alam mo, mahilig ako mag-drive sa ministry. Lahat ng gustong lumabas, pinagdadrive ko yan kahit sabay-sabay. <laughs> Sabi ko, ba't di makain? Kasi sir, nagpa-fasting kami. Anong fasting nyo? Yung sabat. Oh, sabi ko, subukan ko nga. Kasi mahilig ako mangopya. <laughs> pag may ginagawang ministry, gusto kong kopyahin. Pag may, nagpa, pag may nag-voice of it, gusto ko rin, gusto ko rin, gusto ko rin. Nakita ko nagpa-fasting sila. Sabi ko, subukan ko nga. Sinubukan ko ng isang taon, sir. Sabi ko, anong, anong, ano? paano kayo nag-fasting? Sabi niya yung umaga at saka tanghali. Pero pag gabi, kumakain kami. Ah, okay, subukan ko. Hindi ko sinabing sinubuk, sinubukan ko. Ang problema, pag in-invite ka sa church at hindi ka kumakain, nagagalit yung mga nagluto. Eh, gumagawa. Sabi ko, bahala kayong magalit. Basta may experiment ako. Tumatago na ako sa sasakyan. Pagkatapos nila kumain, diyan lumalabas na ako. Natulog na ako. Sinubukan ko ng isang taon. Alam niyo kung ano nangyari? Nangangarap akong maka-church planting naka-church planting ako ng dalawa. Ma'am, pa, narinig ko kasi si Pastor Gulpan, naka-church planting, ay, Pastor Gulpan ba yun? Naka-church planting daw siya bago mag-graduate ng apat. Sabi ko, gusto ko rin, Lord. Hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin ko. Pero nung nag-fasting ako, nakadalawa ako. Hindi ako preacher na theology katulad ng mga pogi dito, no? Pero hindi rin ako marunong mag-preach. Marunong lang ako magbasa ng PowerPoint. Pero nung nag-fasting ako, naka-preach ako ng tatlong crusade. Bah! Dahil napaos si Pastor Kenneth, naubos yung boses niya, ako daw magpe-preach. Oh? So, kung subukan niyo mag-fasting, sa Bible kasi marami nag-fasting, wala man nagbago sa akin na alam ko, pero ilalagay kayo ng Diyos sa mas maraming ministry. Sa aking experience, bahala kayo mag-experiment, sasakit ang ulo niyo kasi gutom kayo. <laughs> Matulog lang kayo, pagising niyo, wala na yan. Pero dapat may gagawin kayo. Huwag kayo magpapasting na naghihintay kayo. Ah, alas 6 na, pwede na ako kumain. Hindi daw yun, ano, hindi daw yun Sabbath keeping. Ano yun? Time keeping. Oh, sabi ni Pastor Paul. Oh, sabi niyan, eat fresh fruits, fruits and vegetables. Sabi ni Ma Mike Rivera, yung ah, palay, ano? Palay, yan. Oh, yung modern styrofoam. Sabi ni Joy, kailangan ng ref. Sabi naman sa ibang church, pati paghugas ng pinggan. Ah, paano yung paghugas ng pinggan? Madali lang yun. Kami, isang linggo kami bago maghugas ng pinggan. isang araw ka lang magkikitamad maghugas ng pinggan. Madali lang naman, di ba? Pag mo lang hugasan, hindi naman kailangan gawin yun eh. Sabi ni Dog Bachelor, oh, pinaabangan ko talaga yung mga pastor eh. Sabi niya, you know, in our house, we don't wash the dishes. We rinse it. <laughs> Bina, tina, binabasa lang daw nila, pero iniiwan nila yun. Hindi nila kinukudkod hanggang matapos ang Sabat. oh, sabi ko, oo nga no. Yun sa isang church. Ayan. <clears throat> Sabi naman ito ni Vidal, matagal na daw sila, 20% ng church nakaka-practice niyan. Sabi naman ito, alam niyo kung sino to? Oh, si Ma'am Nurin. Sermon <laughs> ako. Sabi, sabi niya, madali lang yan, sir. Sabi ko, ang gagawin, ma'am? I, kamote. Sabi ko, ilalagay sa ref. Sabi niya, ilalagay sa ref. Pero sabi ni Ellen White, wag daw malamig. Ay, madali lang yan. Iiwan ko lang sa sakyan. Pagkatanghali, mainit na yan. <laughs> May mga kasabihan, pag maraming, ano, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. O, oh. ayan, sabi dun, ayan, ito, isang, ano to, hindi sila nagluto, dumami yung kanilang pagkain. Ano yan eh, uh, ano yung tawag sa nagpapaluto kasi binabayaran? Basta. Sabi ni Mike, Carol, Mike, meron daw isang Adventist na mayaman na businessman. Hindi rin siya naliligo. Paano pala yung paliligo? Si Ellen White, sabi niya, maligo kayo bago lumubog ng araw. Pero siya, maraming instances, at least may five documented instances, na naligo siya bago siya mag, after ng sermon niya pag Sabat. Oh, so, huwag kayong mamurulima sa pagligo kasi hindi naman yun pinagbawal sa Bible. Sabi lang ni Ellen White, maligo kayo before ng sunset. Pero siya, naligo siya after ng sermon, before magsulat, after ng, before ng sermon. So, hindi ako namumroblema din masyado. Pero ito siya, baka tinatamad lang siyang maligo siguro. Aircon naman daw yung bahay niya. Sabi naman ito, itong mayaman na mayaman na Adventist businessman. Ito yata pinakamayaman na Adventist. Oo. Yung kanilang vegan restaurant dito sa Pilipinas. They put some in the ref. Sabi ko, gumagamit ba kayo ng ano, ref? Hindi, iniiwan lang yan dun sir sa table. Tapos kinabukasan, pagsakay namin sa bus, pupunta kami sa church, nabahan si share pa dun. Alam niyo na kung sino, may bus. Sino bang sumisimba na nakabas? Sariling bas. So pag dating namin sa church, tinasishare pa namin yung aming pagkain. Oh. Tapos, yan, si Pastor Mambu at siya, si Gandhi, si Israel, sa Sri Lanka pala, alam nila. Si Gandhi, kilala niyo si Gandhi? Si Ayas, kilala niyo si Ayas? Sabi ni Ayas sa akin, pag sa, sa Angola, pag gusto mo magluto pag Sabado, magtago ka kasi lahat ng Adventist, isasawayan ka. O, oh, alam niyo ba na may mana pa sa Angola? Oh, Ayan, itype nyo sa Google, Mana Angola SID. Ito SID. O, oh, mamaya, pagkatapos, pwede ito panoorin pag Sabat. Mana Angola SID. Ayan. Makikita nyo dun, may mana na document sa Signs of the Times. May mana, sir, nalalaglag dun sa paligid ng Adventist Mission Station sa Angola. Nalalaglag to pag Wednesday at saka pag Friday. Oh, yung Diyos ng ni Moses, Diyos ng Adventist. Amen. Panoorin niyo mga kapatid mamaya. Ba, wag, bago kayo ano, pagkatapos niyo kumain. Okay, yan. Sabi ni Auntie Eve, yung grandfather na namin, strict dyan. Sabi naman ito, beans naman daw. Sabi ni Hiner, hindi na kailangan maging offshoot para sundan yan. Sabi ni Ma'am De Gracia, si Ma'am JD hintay daw. Hindi na naglalo, ano, fasting daw. Sabi naman dyan sa, ano, buklod, kaya daw nila yan noong unang panahon, kahit yung, ano, fellowship, sabi ko, paano yun? May malaking ano. Sabi ko, basta nandun lang lahat. Hindi naman napapanis yan. Sa ito, si sa Tanya Zaitz sa Ukraine. Pagdating niya sa Pilipinas, I was shocked. Sabi niya, all the Adventists are cooking on the Sabbath. Sabi ko, how about in your country? Before we were baptized, we were too taught. So I was a nurse. Sabi niya, nilalagay ko yun. Niluluto ko na yung Thursday kasi pag Friday, lubog na 6 o'clock yung dismiss namin sa work sa, as a nurse. So sabi ko, paano yung school dyan? Ano? Mga tinapay. Ang binibigay nila pag Friday, pag, pag Sabado sarado. O, oh, pwede mong pakipicturan. Pinapicturan ko. Nandyan yung mga picture. Ayan. Sasabi pa ni, ni Tanya Zaitz, iba na apelya din niya ngayon, nag-asawa na. Pag alam daw nilang niluto pag Sabado, hindi daw nila kinakain. yung pagkain. Tatanungin nila pag may bisita, kailan mo niluto yan? Ah, ganyan, ganyan. Ah, sige, hindi. Ito lang lang kakainin namin, ganyan, ganyan. Oh, grabe, no? Sabi ni Ma'am Kina, oh, yung lolo nila, ganyan din. Ang dami-daming example. Mga kapatid, ayan. Ito yung pinapicturan ko. Sabi ko, paano yung school dyan sa Adventist school sa Ukraine? Pinapicturan. Pwede bang humingi ka ng picture ng cafeteria pag Friday? Tingnan ko, hindi pala makita. Puro ano, tinapay at saka mga ano yung commercial goods. Matagal naman mapanish yun. Ganyan ang ginagawa nila. Pwede naman pala. Tapos nagpakain kami, di ba nagpapakain kami dati dito? Si Pastor Frederick Pool yung nagpapakain ng manghang. pag nag pag nag-ano kami, nagre-retreat, lahat ng pagkain niluluto namin pag Friday. Kaya ang dami-dami kong pinipigang kamat eh, kalamansi hanggang natunaw na yung pangpiga namin. Kilo-kilong kalamansi ang pinipiga namin. <laughs> Ayan. Ang dami-dami example mga kapatid. Nakakapagtaka para talagang tinutulungan tayo ng Diyos na makaiwas, no? Ayan. So, Nabasa na natin lahat at ubos na ang panahon. Kung gusto niyo nitong PowerPoint na to, ay nandyan lang, i-google nyo lang Sabat Cooking tsaka yung pangalan ko. Okay. Balik tayo sa ating ano. Uy! 12.13 na pala. Sorry. Kaya pala kayo nagugutom na. Tayo yung mag-close na mga kapatid. Uh, anyway, basta faithful. Yan. Makalimutan nyo lang lahat, wag na lang yung Sabbath. Di ba kasi yun yung pinakamalaking test. So tayo ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise the Lord for your children who are patient and who love your word. We ask that you forgive us from our many, many sins that we have committed in the past because we did not know, because we were not serious. Please pour your Holy Spirit upon us, Lord, so that we may, you might strengthen us, give us resolve and purpose to obey your word. Give us wisdom and understanding to do your work Help us to be humble so you can use us. Thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name we pray. paradise to you, Lord. Thank you for giving us wisdom and understanding in Jesus' name. Amen.